Kaixo, Maria Jose naiz eta niretzat eh, erronka zer da, zer izan da parte hartzea, bueno, hasieran ostopo como, oi gauza berri bat. Baina gero pizkanaka, pizkanaka egitean, bueno, pues posa sentitzea ez da bakarrik nire eh, ariketa izatea baizik eta besteena ere bai, ez? Eta bueno, lortzean gero helburua, bueno, posa ondia, eta eta orain zer, da, orain utz bat, baina etorriko dira gezti gauza batzuk, hasi